احنا آه، احنا اول شيء احنا ما نناقشوا في مساله انه هل من صلاحيات وكيل الجمهوريه يحيل وما يحيلش من حقه باش يحيل هذا بالقانون باش يحيل اي شخص يقدم له شكايه باش يحيلها ولكن احنا شنو نحبوا نطلبوا نطلبوا انه المسؤوليه اذا كان انا سلطه قضائيه يجب ان اتحمل المسؤوليه في حمايه هذه المؤسسات يعني مش معقول انه اليوم اعوان تنفيذ لهم صلاحيه التنفيذ يقع بحثهم في حاجه متعلقه بوظيفتهم في السرقه وفي الخلع وفي محاوله القتل اللي هي جرائم ما هيش معقولة أساسا هي لم لم ترتكب أساسا لأن هناك محاضر حجز وجهت إلى وكالة الجمهورية هناك تقارير وجهت إلى وكالة الجمهورية هناك إجراءات نص عليها المرسوم 116 كل كلها احترمت كيف يمكن أن تقبل شكاية شخص لا صفة له في, في الإذاعة أنه سعيد الجزيري لا صفة له في التشكي لأنه لم يكن متضررا ليس صاحب إذاعة ما هو مركزه القانوني ممكن أن يكون واشي خاطر القانون يسمح بالواشي انه يتقدم بشكايه لوكيل الجمهوريه ممكن وثم تتغافل النيابه العموميه على شكايه قدمتها الهيئه في كسر الاختام لانه وقت المؤسسه العموميه تحط اختام على مكان ما لا يمكن لأي شخص عدل تنفيذ أو أو ضابطة أن يتحول إلى ذلك المكان أو يقع أن يتم الولوج إليه فبالتالي يكون أمام إزاءة سعيد الجزيري النائب في البرلمان ارتكب جريمة كسر الأختام والدخول إلى محطة الإرسال وتصويرها ثم آه، التعريف بالأعوان ونشر الشكاية والتعريف بهم وبهويتهم وبالتالي تعريضهم للخطر باستعمال خطابات دينية تكفيرية هذا هو الخطر يعني هذه الجرائم لا يقع تتبعها المخالفة للقانون ويقع تتبع الهيئة كهيئة قانونية قامت بتنفيذ القانون للأسف نقول هذا للأسف ربما لسوء فهم الإجراءات ربما لسوء فهم الإجراءات المتعلقة بالمرسوم 116 ربما لعديد الثغرات في هذا المرسوم التي تحتاج إلى مراجعة وبالتالي يجب أن يعرف الجميع أن في دعم المؤسسات هو دعم للديمقراطية ودعم لدولة القانون لا يمكن أن نتحدث عن دولة القانون دون أن تكون هناك سيادة للقانون دون محاباة ودون تمييز القضية هي المرفوعة الحقيقة غريبة شوي لأنه في العادة أنه الهيئات بصفة عامة آه، لها صلاحية معينة يعطيها لها القانون القانون أعطى صلاحية للهيئة العليا المستقلة لاتصال السمع البصري لتعديل المشهد تعديل المشهد فيه إسناد الإجازات آه، فيه آه، آه، المخالفات فيه معاينة المخالفات فيه خطايا فيه حجز المعدات فيه قرارات سحب الإجازات فيه قرارات تقليص من الاجازه كل هذه الصلاحيات أعطيت للهيئة عندما مارست الهيئة وظيفتها تجاه إذاعة غير قانونية جوبهنا بأن من ينفذ القانون يشتكى به به العنوان الأبرز اللي الناس يفهموه أنه من حق أي مواطن باش يشكي لكن على الأقل من حق أي مواطن باش يشكي في شكوى تقبل وليس في شكوى متعلقة بوظيفتي أنا وظيفتي كهيئة باش نقوم بعملية حجز لا يمكن التشكي ضدي بمناسبة أدائي لوظيفتي يمكن التشكي ضدي بشكاية أخرى فيها ثلب فيها شتم آه، فيها أني قمت بتجاوزات خارج وظيفتي هذا ممكن ولكن بتعلة أنه هو مش فوقهم رؤوسهم ريشة أنه نشكو بهم هذا يؤدي إلى تعطيل المؤسسات لأنه نحن اليوم الأعوان غدوة ما عادش يخرجوا باش يقوموا بوظيفتهم وما عادش يمشي لأنه هو مش يولي محل تتبع كل واحد تمشي تحجز له يقوم بتتبع الأعوان اللي قاموا ضده وبالتالي نوصلوا إلى مرحلة أن هذه المؤسسات اللي هي باش تقوم بوظيفة تعديلية لن تستطيع أن تقوم بوظيفتها في المستقبل القضاء مش يخشى التدخل القضاء آه، الحقيقة آه، ثم سوء فهم آه، سوء فهم لهذا الملف لأن مسألة التعديل أو مسألة الهيئات التعديلية هي مسألة جديدة المرسوم 116 فيه عديد الثغرات أدى إلى قراءات القراءات مختلفة بطبيعة الحال القراءة عندما يكون النص غامض أو النص فيه ضعيف يؤدي إلى قراءات تعود بنا إلى مربع أن للقضاء الكلمة الفصل في عديد في عديد المسائل وبالتالي القضاء لم يتعاطى مع هذا الملف على أنه ملف تعديلي فيه هيئة تعديلية فيه إجراءات خاصة فيه نظام خاص فيه منطق آخر مختلف تماما عن بقية الإجراءات الحجز اللي تقوم بها الضابطة العدلية فهذه الإجراءات لم يستسخها أو لم تهضم بعد لدى القضاء وبالتالي يتصرف آه، آه، القضاء يتصرف كأنها قضية عادية يعني أنت كتقدم شكاية ينظر إليها كأنها شكاية من أي مواطن ضد أي مواطن تحال للبحث وهي بشكل آلي وهذا يضر يعني هذا يضر بالهيئات لأن وظيفتها هي صمام أمان في مجال اختصاصها وهي صمام أمان للديمقراطية احنا الملفات هذه حلناها لليوك خاصة فيما يتعلق بشفافية التمويل فيما يتعلق بالأموال فيما يتعلق بطريقة تصرف هذه المؤسسات إلى حد الآن ما عندناش رتور ما عندناش نتائج لانه فما قضايا اتحالت على على القطب المالي اللي متعلق بقناه نسمه آه، آه، اللي هي فيها جانب آخر من القضايا المتعلقة بالتبرعات ومتعلقة بجمعية خليل تونس اللي هي أيضا فيها أبحاث بقية الملفات ما زالت تراوح مكانها ننتظر أن هيئة مكافحة الفساد أن تقوم أن تسلط الضوء على هذه الملفات لأن فيها شبهة آه، شبهة تبييض أموال أو شبهة أموال ما نعرفوش معناها ما أتاها وشنو الهدف من ورائها مازال هو بالنسبة للإذاعة هذه غير القانونية أنه احنا توجهنا لأنه حتى الناس ما يفهموش احنا مازال عندنا ثقة في القضاء لأنه القضاء العدلي آه، المدني هو المختص بالنظر في هذه النزاعات وحاليا احنا تم انصافنا ضد قناه اذاعه القران الكريم في صفاقس اللي تم صدور حكم بصحه اجراءات الحجز لان آه، اذاعه القران الكريم نحن تقريبا نقوم باجراءات حجز على كامل تراب الجمهوريه معنا الشخص له معدات كاملة يأتي بها مهربة ثم يقوم بوضعها في كامل تراب الجمهورية عنده في إذاعة في صفاقس تم حجز معداته في صفاقس بتدخل من الوالي لأن الوالي قام بمنعه لأنه ليس له إجازة ولكن للأسف أنه حط آه، حجزناها والمحكمة حكمتنا بالتالي احنا مازال عندنا ثقة أن القضاء يعيد النظر في هذه الإجراءات المتبعة خاصة في علاقة بالإذاعات غير القانونية وينتصب من الناحية الشكلية فقط دون أن ينتصب يعني أنه يبحث النواحي الشكلية التي نقوم بها فقط دون أن يبحث في الأصل هل أن لها إجازة أم ليس لها إجازة هاو المحكمة الإدارية حكمت لهم هاو هذا لا يدخل فيه القضاء العدلي لأنه من صلاحيته التثبت في صحة إجراءات الحجز فقط شكلا إما يحكم بصحة إجراءات الحجز أو برفع الحجز فقط دون أن يدخل في آه، في آه، هل آه، له إجازة أو ليس له إجازة من هذا القبيل فهذا خارج عن أنظار القضاء العدلي هو القرار كان الحقيقة كما قلت لك أنا سبق أن بينت أنه المسألة تتعلق بفهم نصوص المرسوم 116 في فهم صلاحية الهيئة كالقضاء العدلي كالقضاء الإداري يعني خطوط التماس حول وظيفة الهيئة ودورها ما زالت الى حد الان لم ترسم كما تو الحدود بين رئاسه الجمهوريه ورئيس الحكومه حدود الصلاحيات بين القضاء العدلي والقضاء الاداري والهيئه والهيئات التعديليه والهيئات المستقله ما زالت الى حد الان لم ترسم وبالتالي تصير الاعتداءات يعني يصير الدخول الى مجال اختصاص الهيئه وبالتالي قرار المحكمه الاداريه قبلته الهيئه اللي هو بالغاء قرارها اللي صدر في 2015 برفض اسناد اجازه لانه لا يمكن لاذاعه لا يمكن كراسات شروط تمنع اسناد اذاعات إجازات الإذاعة الدينية وبالتالي احنا قبلنا بالقرار وعاودنا نظرنا له في الملف نتاعو ووجهنا له طلب أنه يقدم مؤيدات ويقدم ملفه للهيئة للبت فيه لإمكانية اسناده إجازة إذا كان يستجيب لكراسة شروط لو كان جاء طالب إذاعة جامعة اذاعه معناها متنوعه فممكن كانت الهيئه تستجيب الى طلب شقيقه وليس لسعيد جزيري ولكن سعيد جزيري هو المتصرف في هذه الاذاعه اللي بثها في خطاباته يوميا صباحا مساء في التحريض ضد الدوله ضد مؤسسات الدوله ضد اعضاء الهيئه خطابات كراهيه ضد النساء يعني آه، فتاوي على قارعه الطريق باي شكل فبالتالي المسألة تتعلق بهذه الخطوط التي لم ترسم بعد وإحنا صدرنا قرار وقمنا بتنفيذه والآن نحن إزاء قرار برفض اسناد اجازه وهذا نستند فيه للقانون ولكراسات الشروط وما يمكنش اسناد اجازه وما يمكنش انه حتى المعدات اللي احنا حجزناها هي معدات اصلا مهربه ومحل بحث آه، آه، ديواني لانها قد تكون تشكل خطر على الامن القومي علاش لان المعدات هذه نتاع التقاءات ونتاع لي كونس ما نعرفوش شنو قوتها وشنو قدرتها وقد تؤدي بنا الى المس من الامن الوطني وبالتالي احنا ذاك علاش التجأنا انه ممكن تكون الامن على الامن العمومي على الامن على امن العام على امن الجيش على امن الشرطه على امن الداخليه وبالتالي طالبين انه يصير اختبارات لانه ما فيهمش اجازات لانه قبل ما يدخل l'émetteur يخضع للرخص من وزاره الداخليه ووزاره الدفاع باش تثبت في المكونات ربما تكون فيه مكونات قد تؤدي الى اشياء معناها راهو خايبه على الامن الوطني هذاك علاش نحن مش التجانا للقضاء العسكري قضاء مختص للنزاع بين النزاع بين الايكا وبين اذاعه القران الكريم وانما لتتعلق بمساله فنيه تقنيه تتعلق بوضع اجهزه على في مناطق حساسه كما جبل زغوان وكما صفاقس وكما بومهل وضع هذه المعدات دون ان نعرف نعرفوا منين جات كيفاش وصلت كيفاش توردت وشنو قدرتها وبالتالي بالتالي هذاك علاش احنا توجهنا الى الاختبارات اللي هي باش تثبت الحكايه هذه وهو عدم الاعتراف السياسي بالاساس يعني الـ الـ الاحزاب السياسيه التي اصبحت الان لها اذرع اعلاميه اصبحت لها قنوات تتكلم باسمها ترفض ان تكون هناك هيئه تعديليه لان الهيئه التعديليه ستتصدى لهذه البروباغندا ستتصدى للخطاب اللي يجيبوا فيه الشخصيات السياسية يتكلموا على رواحهم ويمجدوا في رواحهم بالتالي لا يمكن لهذه الهيئة أن تكون لها مقبولية إزاء هذه الأحزاب السياسية التي تكون الحكومة وهي الحزام السياسي للحكومة وبالتالي لن تجد هذه الهيئة أي قبول آه، يعني أي قبول أي أي مساعدة في تنفيذ قراراتها لأن كلها تتصدى إلى تنفيذ قرارات الهيئة يعني لأنه التصدي إلى هو إضعافها حتى تتمكن هذه الأحزاب من الهيمنة على المشهد وقت تهيمن هي على المشهد بالتالي تولي تروج لخطاباتها الأحادية المشهد السياسي الحالي والتقارير نتاع اللي بينت والمحكمة دائرة المحاسبة بينت اللي وقع استعمال القنوات غير القانونية للدعاية الحزبية والإشهار السياسي هذه المسألة تتحملها مسؤوليتها ليزي والقضاء الإداري القضاء الإداري يتحمل المسؤوليه كاملة في اعتبار نزاهة الانتخابات الانتخابات كانت شفافة هزينا أصواتنا حطيناها في الصندوق أما لم تكن نزيهة لأنه ما فيهاش مساواة بين المترشحين واحد مترشح عنده تلفزة وواحد عنده إذاعة 72 ساعة يبثها سعيد الجزيري كيفاش تحبوا ما يطلعش والمنطقة اللي بث فيها اللي هي بن عروس طلع فيها أربع نواب فما بالك أنا شخص نتقدم للانتخابات وعندي برنامج ويعطوني ربع ساعة في الإذاعة الوطنية غير قادر أن نوصل صوتي وهذا عدم المساواة يؤدي إلى أن تصبح هذه الانتخابات انتخابات غير نزيهة لأن استعملت فيها الأموال الفاسدة استعملت فيها القنوات الفاسدة القنوات غير القانونية والأصوات اللي هي الفرقعات الإعلامية اللي هي لا تعكس ما يطلبه الشارع وبالتالي أثرت بشكل مباشر على يعني على المشهد السياسي بصفة عامة